तो हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेशन के जो कुछ पॉइंट्स है ना उस पॉइंट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं ठीक है और पिछला जो क्लास था पिछले क्लास में हम लोग कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझे थे और अब जो क्लास है इस क्लास में भी कुछ पॉइंट्स है उसके बाद जैसे हम लोग समझ लेते हैं सारे पॉइंट्स को तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे कंपैरिजन भी करेंगे ओल्ड जो टैक्स लैब है ना और जो न्यू टैक्स लैब है दोनों के अनुसार ऐसे पहले हम लोग कुछ क्लासेस जो हुआ है जिसमें यानी जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर जब यूज किए थे या कुछ जैसे सेंसर चार्ज जब पढ़े थे या फिर जब इनकम टैक्स स्लैब रेट पढ़ रहे थे वहां पर हम लोग कुछ कैलकुलेशन किए थे ठीक है तो अब लेकिन फाइनली एक है कि फाइनली में मतलब जिस प्रकार से कैलकुलेशन होनी चाहिए जो अमाउंट एक टैक्सेबल जो अमाउंट होता है वो टैक्सेबल अमाउंट किस प्रकार से निकाला जाएगा और नेट पे कितना होगा ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे उसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि पॉइंट्स जो है ना उस पॉइंट्स को क्लियर क्लियर कर लेते हैं और फिर हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है क्योंकि अगर सारे पॉइंट्स अगर हम लोग का क्लियर रहेगा ना तो फिर आगे चल के अगर जब इनकम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है तो इसमें से देखिए जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन है इनकम टैक्स कैलकुलेशन के जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को हम लोग कुछ क्लियर किए हैं कवर किए पिछले क्लास में ठीक है अगर जो आप लोग में से जो नहीं देखे होंगे ना तो वो मतलब ये क्लास को हम क्या कर रहे हैं कि रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल ही देते हैं और आप लोग को क्या करना है कि यूट्यूब से जाके चैनल तो जानते ही है उसी चैनल से आपको सब देख लेनी है देख लेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा ठीक तो अब शायद एग्जाम हम लोग जो बात किए थे स्टेप देखना था ठीक है जो इनकम टैक्स है ना इनकम टैक्स कैलकुलेशन का कुछ स्टेप्स है कुछ स्टेप्स को देखना था सेटिंग इन्वेस्टमेंट गिफ्ट और डिडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे जानकारी कर लिए थे कितने अमाउंट तक कितने कौन सा सेक्शन में जाता है और सारे सेक्शन हम लोग को पढ़े हुए हैं तो हमें लग रहा है कि जो सेक्शन पढ़े हुए सेक्शन के अनुसार आप लोगों को पूरी बहुत बढ़िया से पता हो गया कि कौन सा सेक्शन कहाँ लागू करके हम लोग छूट को ले सकते हैं ठीक है ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती अगर वो दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ लेंगे कहाँ पे आप लोग कितने कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है जैसे जो पिछले क्लास का हम लोग बात किए तो पिछले क्लास में ये जो था मान चले कि जो आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि important consider before tax calculation यानी कि टैक्स कैलकुलेशन के पहले कुछ बातें जानने वाला था जिसको जानने थे हम ठीक और कुछ बाकी भी है उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि tax is determined on income of financial year यानी कि यहाँ पे दिया हुआ कि फाइनेंशियल वर्ष की पूरी इनकम पर टैक्स लगता है और किस किस पे लगता है किस प्रकार से नहीं लगता है बहुत सारी चीज हम लोग देखे थे दूसरा एक इनकम टैक्स जो रेट चेंज होता है यानी इनकम टैक्स रेट में बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं ये आप जाने थे ना बदलते रहता है पर ईयर उसके बाद जो ये था every type of income is not taxable क्या बताया था अगर अनेकों प्रकार का आपका इनकम तो हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि जितनी भी आपका इनकम होगा सबके सब वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा जिसको आप टैक्स ही पेमेंट करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है ना तो यानी कि हर तरह के इनकम पर टैक्स लागू नहीं होता है ये और उसके बाद हम लोग जो इनकम यहाँ पे था इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि जो भी यानी कि जो जिसपे हमें टैक्स फ्री मिलता है ठीक है जिसपे हमें टैक्स पेमेंट नहीं करना होता है इनकम टैक्स का ये सारे चीज यहाँ से पॉइंट्स को हम लोग कवर किए थे और अगला जो पॉइंट से लिखा है कि income of to limit is from income tax यानी कि जो इनकम के बात किया जा रहा है कि लिमिटेशन दिया हुआ रहता है ना कितने कितने तक एग्जामेटेड रहेगा जैसे कि पहले का जो चल रहा था 2.5 लाख तक का सब लोग का मतलब सेम था जिसपे किसी को भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता था ठीक है अमीर हो या फिर गरीब हो कोई भी हो अगर किसी का कितनी भी टर्न ओवर क्यों ना हो लेकिन उसको ढाई लाख पे पेमेंट नहीं करनी है सबको इक्वल ये एग्जेप्टेड अमाउंट होता है ठीक है ना यानी कि एक सीमा तक सामान्य इनकम पर भी टैक्स नहीं लगता है ये ढाई लाख तक और जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि पांच लाख तक का जो इनकम होगा उस पर नहीं लगेगा तो जो मतलब जो स्लैब रेट अगर दे देता है तो उस पर नहीं लगेगा आगे देखिए था कि इन्वेस्टमेंट हाथ सेपरेट इनकम टैक्स रेट यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है ना उसके मामले में अलग हो सकता है टैक्स रेट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना इन्वेस्ट करते हैं तो उसका टैक्स रेट थोड़ा अलग हो सकता है हो जाएगा ठीक है ना उसको उसको भी हम लोग पढ़ लिए थे जो कैपिटल गेन वगैरह की बात किए थे ना कि जो कैपिटल गेन होता है सरकार अलग से उसको टैक्स लगाता है अब देखिए उसके बाद यहाँ पे जो है certain investments gives tax deductions इसके बारे में इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लिए थे कि क्या होता है यहाँ पे भी बात किया जा रही है कुछ इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कटौती की जो सुविधा भी मिलती है ठीक है कि हाँ किस प्रकार से सुविधा मिलती है ये लोग पिछले हम लोग क्लास में देखे थे पढ़े थे अब हम लोग को देखना है क्या देखनी है ये देखनी है ठीक ना स्टेप्स जो लिखा हुआ है ना steps of income tax calculation तो हमें स्टेप देखनी है और स्टेप को समझनी है ठीक है तो आप लोग को पूरा देखते रहिए लास्ट आप देखिए लिखा है क्या steps of income tax calculation जिसमें इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के कुछ स्टेप्स है जो हम लोग देखते हैं ठीक है जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि will also taken example here to understand the process of income tax calculation in must similar and better way learn how to calculate this step by step income tax on this same basis ठीक है अब बोला गया कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन की जो प्रोसेस है ना उस प्रक्रिया को ज्यादा आसान और बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल साथ लेकर चलेंगे और उसी के आधार पर step by step income tax calculation का तरीका भी ध्यान लेंगे ठीक है ना अगर मान चलिए ओल्ड टैक्स लेप का हम बताएंगे तो न्यू टैक्स लेप को आपको तो पता है ना पढ़ लिए हैं तो उसके अनुसार इसको समझ कर उस पर कैलकुलेशन को समझनी होगी काम करनी होगी ठीक है ना हाँ देखिए उसके बाद जो लिखा है कि सपोज ठीक है दिस सेटिस is salary is 17 lakh during a financial year of Vinita ठीक है ना 4 lakh out of this salary is the is in the form of PF contribution EPF contribution and various allowances. Vinitha 1.5 lakh rupees out of his earnings in EPF, ELS and PPF, etc. And 50,000 rupees he also was in the national pension scheme ठीक है जिसको short में NPS बोलते हैं there is no other sources of income of Vinita expert salary so we would like to calculate the income tax on the earning of Vinita अब देखिए बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट एग्जांपल है जिस एग्जांपल ऐसे ही आपको क्वेश्चन देंगे ठीक है ना जो क्वेश्चन हम देंगे क्वेश्चन इसी प्रकार से देंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन को आपको समझ कर देखने की किस पे टैक्स लगेगा किस पे नहीं लगेगा कुछ को माइनस करने लेनी होगी लेस करने के बाद टैक्सेबल अमाउंट निकाल कर उस पर टैक्स कैलकुलेशन करनी होगी टैक्स लाइफ के अनुसार से ठीक है तो जैसे यहाँ पे देखिए बोला गया है सपोज दिस सिटी सैलरी यानी कि मान लेते हैं कि विनीता जो है ना विनीता एक नेम है विनीता के जो किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो सीटीसी सैलरी है ना हाँ, उनका जो बेसिक सैलरी बताया जा रहा है जो सैलरी सत्रह लाख रुपए है ठीक है ना इस सैलरी में से चार लाख रुपए पीपीएफ जो होता है ना सॉरी पीएफ जो होता है उस पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने ठीक है और अलग अलग अलाउंस के रूप में भी ये होता है ठीक है विनीता अपनी कमाई में से डेढ़ लाख रुपए जो ईपीएफ e है ना इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है ईएलएसएस e जो होता है और पीपीएफ जो होता है ये सब में लगा दिया है लगा देते हैं ठीक है और पचास हजार रुपए वो नेशनल जो पेंशन स्कीम है ना उसमें भी इन्होंने लगाए हैं तो सैलरी के अलावा विनीता की इनकम का कोई अन्य सोर्स भी नहीं है ठीक है ना तो विनीता की कमाई पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन तो अब हम देखते हैं कि जो विनीता की कमाई है ना जो इनकम हो रहा है उस इनकम में इनकम टैक्स कैलकुलेशन किस प्रकार से और क्या होगा उसका अमाउंट कितना गवर्नमेंट को टैक्स को पेमेंट करेगी ठीक है ना तो इसको बहुत बढ़िया समझ लेते हैं अब देखिए सबसे इसमें भी पहला लिखा है कि find out your taxable income ठीक है ना सबसे पहले लिखा है कि अपने टैक्स योग्य जो इनकम है ना उसको निकालना पड़ेगा कि कौन है वो अमाउंट जिसपे हमें टैक्स देनी पड़ेगी जिस पे हम टैक्स लेव के अनुसार क्या करेंगे उस पर हम टैक्स को पेमेंट करेंगे ठीक है ना जैसे यहाँ पे देखिए लिखा कि your income tax is calculate on your gross income ठीक है this income also includes your EPF contribution ठीक है reimbursements and various allowances but the whole money that you get is not taxable ठीक है ना यहाँ पे देखिए क्या बोला है बोला है कि आपकी इनकम टैक्स का की कैलकुलेशन आपकी जो ग्रोस इनकम होती है ना उस ग्रोस इनकम पर ही होता है ठीक है ना आपको सबसे पहले ग्रोस इनकम निकाली होगी कि ग्रोस इनकम हमारा कितनी हो रही है ठीक है तो ग्रोस इनकम पर ही होगी कैलकुलेशन तो इस इनकम में आपका एपीएल कंट्रीब्यूशन जो है ना रेम्बर्समेंट जो है और विभिन्न अलाउंसेज भी शामिल होता है तो लेकिन आपको मिलने वाला जो पूरा का पूरा पैसा है ना वो टैक्सेबल नहीं होता है याद रखिएगा कुछ पैसे बताया था ना कौन कौन पैसे जिस पे सेक्शन एटीसी लगकर उसको छूट मिल जाता है जिस जिस पे छूट मिलने वाला है उस अमाउंट को हम लेस कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं माइनस करने के बाद तभी उस अमाउंट को हम ग्रोस जो ग्रोस टैक्सेबल होता है ना उसको निकालते हैं फिर उसके हम टैक्सेबल के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं ठीक है ना तब निकल पाता है क्लियर ना यानी कि जितने भी अलाउंसेज होती है ये मत ध्यान रखिएगा कि सब हमें टैक्स देनी है सबको हम जोड़ ही दे ठीक है ना सबको नहीं जोड़ना है ठीक है आगे देखिए लिखा है कि आफ्टर योर कंपनी और employer automatically define the tax taxable part from your salary you can also exclude tax rebate from your produce salary to exempted incomes from tax calculation after that you have to avoid the amount that is taxable that is where the tax is to be calculated ठीक है ना अब देखिए यहां पे क्या बात किया गया बोला गया कि अक्सर आपकी आपकी जो कंपनी है ना या फिर जो एम्प्लॉयर है वो खुद ही आपकी सैलरी में से टैक्स योग्य जो हिस्से होता है ना जो टैक्सेबल पार्ट होता है उसको अलग से डिफाइन करते हैं कि कौन कौन है इस पर टैक्स आपको पेमेंट करने ठीक है इनके अलावा आप अपनी कुल सैलरी में से टैक्स छूट वाली जो इनकम होता है ना एग्जेम्प्टेड होता है इनकम तो उसको भी टैक्स कैलकुलेशन से बाहर कर सकते हैं और इसके बाद आपके सामने वह अमाउंट बचती है जो टैक्सेबल है और इसी पर टैक्स की कैलकुलेशन भी की जाएगी ठीक है ना जो टैक्सेबल अमाउंट आपको तय किया जाएगा बताया जाएगा ध्यान रहे उसी पे आपको कैलकुलेशन भी की जाएगी उसी वही उसी जिस पे कैलकुलेशन की जाएगी जो अमाउंट निकलेगा उसी अमाउंट को गवर्नमेंट को आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है ठीक है अब देखिए जो अगला हम लोग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो जिसमें लिखा है कि इन केस ऑफ विनीता ठीक है ना जो विनीता के केस है जिसमें लिखा है कि इन केस ऑफ विनीता रुपए लिखा है कि फोर लाख ठीक है आउट of twenty lakh is entire एंटायर टू टैक्स एग्जाम्पन ठीक है दो बार like under different rules because some of uh, this amount is in the form of various allowances ठीक है दो दो वर्ष and part of it is credited to the EPF contribution uh, this this means that the taxable income of thirteen lakh ठीक है ना अब देखने की टोटल क्या है बताया जा रहा है कि जो विनीता है ना विनीता का टोटल इनकम बताया जा रहा है कि सत्रह लाख रुपए है ठीक है ना अब सत्रह लाख में से कुछ विनीता का जो फीस देखा जा रहा है कुछ एग्जेम्प्टेड है एग्जेम्पन है ठीक है रूल्स के अनुसार उसमें देखा जाएगा कि जिसपे आपको टैक्स नहीं लगने वाले हैं तो आप देखने की किस किस पे टैक्स नहीं लगने वाला है जिसको आप क्या करेंगे माइनस कर लेंगे उस अमाउंट में से माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपको बचता है ना देखने की कौन अमाउंट बच रहा है जिस अमाउंट पे आपको कैलकुलेशन की जाएगी ठीक है ना टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी तो आपको देखने की कौन कौन अमाउंट है जिसको पहले पड़े हुए ना तो आप देखकर बता सकते हैं कि टोटल कितने अमाउंट हो जाएगा जिसपे विनीता के द्वारा टैक्स को पेमेंट नहीं किया जाएगा जिसपे विनीता को छूट मिलेगा देखते हैं कौन बताएगा तो ऐसे देख लीजिए कि मतलब टोटल जोड़ने के बाद ऊपर में जो जो था ना यहाँ पर जो पचास हजार का बात किया किया जा रहा था मतलब डेढ़ लाख रुपए का बात किया जा रहा और किसका बात किया जा रहा था टोटल ठीक है इसमें से चार लाख रुपए का बात किया जा रहा था ठीक है चार लाख वहां से मतलब कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने जो चार लाख रुपए लगाया है ना तो चार लाख तो उनको टैक्स नहीं देनी पड़ेगी ठीक है ना तो चार लाख यानी सत्रह लाख में से चार लाख को टैक्स नहीं देनी तो उनका कितना बचेगा तेरह लाख ठीक है तो तेरह लाख को उनको क्या करनी है कि टैक्स को लगानी पड़ेगी और तेरह लाख पर उनको टैक्स देनी पड़ेगी ठीक है ना कुछ और अलाउंसेज है जिसके बारे में बात किया जाता है यहाँ पे क्या किस प्रकार से हो सकता है ठीक है ना तो यही देखिए विनेता के केस में जो बोला गया है बोला कि विनेता के मामले में सत्तर लाख रुपए में से चार लाख रुपए की जो अमाउंट है ना अलग अलग नियमों के तहत टैक्स छूट यानी कि एग्जाम के हकदार है क्योंकि इस अमाउंट में से कुछ हिस्सा जो है ना उसे विभिन्न अलाउंस के रूप में मिलता है और कुछ हिस्सा ईपीएफ e जो कंट्रीब्यूशन होता है ना उसके रूप में उसके नाम जमा होता है तो इस तरह चार लाख रुपए बाहर करने के बाद जो भी नेता टैक्सेबल इनकम बचेगा ना वो तेरह लाख रुपए होगा जो तेरह लाख रुपए अमाउंट बचेगा उस तेरह लाख में ही टैक्स पेमेंट की जाएगी ठीक है तो अब देखिए तेरह लाख रुपए बचा तो आगे देखिए आगे जो बोला गया अप्लाई टैक्स डिडक्शन ठीक है इसमें बोला गया कि डिडक्शन का उपयोग करना है ठीक है ना जो डिडक्शन के बाद किया जा रहा था ना कि कितने पे डिडक्शन होती है रिपीट मिलती है वो तो सारी चीज डिडक्शन को यहाँ पे ध्यान देनी होगी ठीक है अब देखिए यहाँ पे जो डिडक्शन में बात किया गया है कि आफ्टर हाँ after tax exemption you have to you have the chance to reduce the taxable income as tax deduction the government gives tax deduction exemption on uh, some of your investments such as epf ppf nps nsc insurance cls etc तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं ना जान रहे हैं ना इस सब के बारे में क्या होता है किस प्रकार से होता है तो वही बुलाइए टैक्स छूट के बाद आपके जो पास जो टैक्स डिडक्शन के रूप में टैक्सेबल इनकम को घटाने का मौका भी होता है गवर्नमेंट आपके कुछ तरह की जो इन्वेस्टमेंट होता है ना उस पर टैक्स डिडक्शन की छूट देती है जैसे कि आपका ईपीएफ e हो गया पीपीएफ हो गया ईएलएसएस e हो गया ठीक है और एनपीएस एनएससी ठीक है इंश्योरेंस हो गया ये सारी चीज पे अगर इन्वेस्ट करके रखते होंगे ना इसको डिडक्ट कर लेंगे माइनस कर लेंगे इस अमाउंट को ठीक है तो अब इसको माइनस करने के बाद देखिए जो आगे बोला गया है कि इनकम टैक्स एक्ट हार section eighty C eighty D and eighty E and eighty C and provisions which you get tax rebate and tax benefit on your various investment however all this items apply tax deduction to to limit of investment ठीक है तो यहां पे देखिए जो बात कहा गया है बोला गया है कि इनकम टैक्स जो एक्ट है ना उसके तहत सेक्शन एटीसी सी है एटीबी है एटीई e है एंड एटीसी है इसके वगैरह ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स होता है ना विभिन्न प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट्स होता है उस पर टैक्स छूट यानी टैक्स बेनिफिट प्राप्त करते हैं हालांकि इन सभी जो है ना जो भी ये सभी जो बातें की जा रही है इस प्रकार से तो इसमें इन्वेस्टमेंट की एक सीमा तक ही टैक्स कटौती होती है टैक्स डिडक्शन लागू होता है और अब किस पे कितने अमाउंट की लिमिट होता है कितने अमाउंट पे जो हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हुए हैं ठीक है ना तो कितने अमाउंट पे कहाँ पे छूट मिलती है कितने अमाउंट पे हमें टैक्स नहीं देनी पड़ती है हर एक चीज के बारे में हम लोग जान रहे हैं क्लियर अब देखिए यहाँ पे नोट में भी दिया हुआ है कि लिखा है नोट में कि tax payer self tax payer uh, receiving salary from the financial year 2021 have been exempted from a standard deduction of 40,000. The 40,000 of the salary will be made directly out of the uh, कोई अमाउंट होगा main amount the tax will be calculate on the remain salary ठीक है जो यहाँ पे देखिए बात किया जा रहा है पूरे नोट में कि फाइनेंशियल जो आपका बीस इक्कीस का है उससे सैलरी पाने वाले जो सैलरी टैक्स पेयर होते हैं ना उनको चालीस हजार रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में छूट दी गई है यानी सैलरी पाने वाले की जो इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन के पहले सीधे सीधे आप क्या करेंगे यहाँ पे एक अमाउंट था जो अमाउंट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिख लीजिए आपके पास नोट्स होगा तो फोर्टी थाउजेंड यहाँ पे लिख लीजिए फोर्टी थाउजेंड के बाद किया जाएगा ठीक है तो ऊपर में फोर्टी थाउजेंड का ठीक है अब देखिए जो फोर्टी थाउजेंड है इस फोर्टी थाउजेंड मेन अमाउंट है और एसी पे एसी को माइनस कर लिया जाता है ठीक है ना एसी तो वही बोला गया है कि इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन के पहले आपको सीधे सीधे क्या करना है चालीस हजार रुपए बाहर कर दिए जाएंगे अब बची हुई जो सैलरी होगा ना उसके टैक्स के कैलकुलेशन की जाएंगे ठीक है ना उस अमाउंट पे तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है ना चालीस हजार जो छूट मिलता है ना अगर मान लिए फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड पे दिया जा रहा है तो पचास हजार को माइनस करेंगे ठीक है ना अगर चालीस हजार में डिडक्शन है तो उसको पता करना होगा कि उस फाइनेंशियल ईयर में कितने का डिडक्शन आपको मिल रहा है ठीक है जितने का भी डिडक्शन मिल रहा होगा उस डिडक्शन को आपको लेस कर लेनी होगी उस अमाउंट में से ठीक है ना ध्यान देनी होगी मान चले चालीस हजार यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल उस टाइम बता रहे हैं चालीस हजार आप शायद पचास हजार हो गया तो पचास हजार को डायरेक्टली हम वहां से लेस करेंगे तो फोर्टी थाउजेंड रहता है तो फोर्टी थाउजेंड को माइनस कर लेते हैं क्लियर ना अब देखिए उसके बाद जो यहाँ पे बोला गया है कि Vinita also Use all of its tax deduction limit for tax exemptions. First, he has the chance to reduce 40,000 as a deduction from his salary. Then under section 80C, uh, 1.5 lakh and 50,000 can also be excluded from their salary as NPS uh, deduction using all other similar available deductions. He may keep uh, his taxable income at about 2.40 uh, 2 lakh rupees Uh, so his last taxable income saving ten lakh six thousand ठीक ना अब देखिए ये सब जो अलग अलग डिडक्शन है ना uh, अब अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट उसका है कहीं पैसे लगा के रखा है ऊपर में बोला कहाँ कहाँ पैसे लगाया किस प्रकार से ऊपर में हम बोले कि ईपीएस e में कुछ नहीं मतलब कुछ कंट्रीब्यूट किया था जो पैसे कंट्रीब्यूट को तो करने के बाद यानी कि चार लाख कंट्रीब्यूशन हुआ था उसका ठीक है तो सत्रह लाख में से चार लाख को कंट्रीब्यूशन को तो हमने माइनस कर लिए थे माइनस करने के बाद कितने बचे थे तेरह लाख रुपए तेरह लाख में कुछ और पैसे उन्होंने क्या किया कि एमपीएस में ईपीएफ e में अलग अलग जगह पे कुछ पैसे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया है ठीक है ना कंट्रीब्यूट किया है यानी कि टोटल अमाउंट दो लाख रुपए चालीस हजार हो जा रहा है जोड़िएगा दो लाख चालीस हजार रुपये हो जाएगा तब तो वही दो लाख जो चालीस हजार है उसमें से हम माइनस कर लेते हैं तेरह लाख में से दो लाख चालीस हजार को माइनस कर लेते हैं तो टोटल अमाउंट आप देख देख सकते हैं कितना बचेगा दस लाख साठ हजार रुपए बचेगा ठीक है ना तो वही यहाँ पे बात कहा गया कि विनीता भी अपनी सर्विस टैक्स डिडक्शन लिमिट का उपयोग टैक्स छूट के लिए करती है और सबसे पहले उसके पास अपनी सैलरी में से स्टैंडर्ड हाँ, डिडक्शन जो है ना उसके रूप में चालीस हजार रुपए कम करने का मौका भी है ठीक है ना और इसके बाद सेक्शन ट्वेंटी सी है ना उसके तहत डेढ़ लाख रुपए और पचास हजार रुपए एनपीएस जो डिडक्शन है उसके रूप में भी अपनी सैलरी में से बाहर कर सकता है कर सकती है वो ठीक है इसी तरह के अन्य सभी जो डिडक्शन है ना उसका उपयोग करके वो लगभग फाइव पॉइंट फोर्टी लाख रुपए अपनी टैक्सेबल इनकम से बाहर रख सकती हैं फाइव नहीं तो उसकी अंतिम टैक्सेबल बचेगी कितना हो जाएगा भाई पांच पंद्रह सोलह नहीं पांच नहीं ये जो अमाउंट दिया था यानी टू पॉइंट फोर्टी लाख हाँ तो दो लाख चालीस हजार रुपए वो क्या करेगा बाहर टैक्सेबल इनकम से बाहर रख सकते हैं तो उसके जो अंतिम टैक्सेबल इनकम बचेगा ना वो दस लाख साठ हजार रुपये बचेगा अब जो दस लाख साठ हजार है ना अब इस पे हम लोग किसका यूज करेंगे जो सेलिब्रिटी है सेलिब्रिटी के अनुसार हमें इस पे काम करने की लगानी होगी देखिए वही लिखा है आगे कि put taxable income into tax slabs ठीक है ना अब देखिए जिसमें बोला गया after all deduction you share the taxable amount of your income is different tax slab uh, start with um, start with a tax slab zero percent thus the uh, initial part of every person's income falls within the tax net of zero percent and does not pay any tax on his part ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है सबसे पहले कि taxable income into tax less में कर योग्य जो इनकम होगी उसके टैक्स लेस में बांट देनी होगी अलग अलग ठीक है बांट के जैसे कि जो अमाउंट पे फिट किया जाता है ना उसी के अनुसार हमें काम करनी होगी ठीक है ना इस अमाउंट को तो वही है देखिए यहाँ पे बोला गया कि सभी डिडक्शन के बाद आपकी इनकम में से टैक्सेबल जो अमाउंट बचता है ना उसे विभिन्न टैक्स लेव में बांट देनी है उसके बाद जीरो परसेंट वाले टैक्स लेव से ही करनी है और इस तरह व्यक्ति की जो इनकम होगा ना उसकी शुरुआती कुछ हिस्सा जो है ना जीरो परसेंट टैक्स के दायरे में आ जाएगा और इस उसे इस हिस्से पर टैक्स जो कोई भी टैक्स उसको चुकाना नहीं पड़ता है किसी को भी चुकाना नहीं पड़ता है जिसपे जीरो परसेंट टैक्स लागू होता है ठीक है ना अब देखिए किस प्रकार से बांटा गया है ये अमाउंट ठीक है अगर मान चले कि हम जो अगर ओल्ड टैक्सेबल ओल्ड ओल्ड वाले का हम बात कर रहे हैं ठीक है ना न्यू वाले के यहाँ पर नहीं है ओल्ड वाले की बात कर रहे हैं ये है ठीक है ना हमारा ये जो है ये हमारा सेलेब्रेटेड है जो पुराने सेलेब्रेट के अनुसार काम करेंगे नए जो न्यू सेलेब्रेट के अनुसार हम लोग काम करेंगे दोनों सेलेब्रेट पे काम करेंगे ठीक है ओल्ड वाला हम समझाएंगे न्यू वाला आपको यूज करना होगा न्यू वाले से आपको निकाल कर बतानी होगी जिस प्रकार से हम ओल्ड वाले पे बता रहे हैं क्लियर ना अब जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दी अमाउंट ऑफ बीटा ठीक है ना और income slabs and the tax on them जैसे लिखा हुआ है कि tax slabs for financial year 2021 ठीक है तो यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 वाला है उसके बाद किया गया है ये सेलिब्रेट किया हुआ है और ये इनकम स्लैब क्या है किस रेट पे लगता है और किस रेट पे लगता है टैक्स रेट और उसका स्लैब क्या किस अमाउंट पे कितने परसेंट के अनुसार वो रेट लगता है ठीक है अभी हम अमाउंट को ऐसे ही निकालेंगे यही डायरेक्टली निकालेंगे आपको भी ऐसे ही निकालनी होगी जस्ट ठीक है अगर इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं तो फिर हमें लोग दिक्कत नहीं होगा टोटल लास्ट में इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इसी प्रकार से आपको दिखानी होगी स्लैब और साइड में आपको कैलकुलेशन करके वही अमाउंट भी लेकर आनी होगी और वही इसी अमाउंट को फिर बतानी होगी किस अमाउंट पर कितना टैक्स लगा क्लियर अब जैसे यहाँ पे देखिए टैक्स स्लैब है दिया हुआ है और इनकम इनकम का स्लैब है और टैक्स रेट है टैक्स अमाउंट है जिसमें देखिए क्या बोला गया है कि this share of income fund between 2.5 lakh रुपए ठीक है ना अब देखिए ढाई लाख रुपए की जो बात किया गया था अभी भी है यानी कि जो नेक्स्ट लेवल है ना नेक्स्ट लेवल में भी ढाई लाख लेकिन अब हो सकता है कि गवर्नमेंट जो बजट पास करे फर्स्ट फरवरी को तो उस बजट में बताया कि पांच लाख रुपए तक टैक्स फ्री है उस पर टैक्स नहीं पेमेंट करना है लेकिन पहले वाले ढाई लाख रुपए ही फ्री का है बोले गए जीरो से लेकर फाइव लाख रुपए के बीच पड़ने वाला जो इनकम का हिस्सा होता है ना उस पर आपको नहीं लगेगा यानी कि जीरो से लेकर ढाई लाख रुपए की बात किया जा रहा है ठीक है ना जीरो अमाउंट से लेकर ढाई लाख रुपए तक जीरो परसेंट का लगेगा टैक्स तो अगर मान के जीरो परसेंट निकालेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा अमाउंट तो जीरो रुपए होगा ना उसके बाद देखिए लिखा है कि share of income between 2.5 lakh to पांच लाख अब बोल रहा है कि अब ढाई लाख रुपए से लेकर पांच लाख रुपए के बीच में जो भी आपका इनकम बच रहा है ना जो भी अमाउंट हो रहा है उस अमाउंट पे वो अमाउंट देखिए कितना होगा ढाई से लेकर पांच लाख के बीच में अमाउंट कितना होगा ढाई लाख रुपए होगा ना उस ढाई लाख रुपए पे ये टैक्स स्लैब के अनुसार फाइव परसेंट लगता है लेकिन इसके बाद आगे जाएगा तो उस पर फाइव परसेंट लगता है फाइव परसेंट निकालेंगे किसी का ढाई लाख रुपए तो कितने अमाउंट होगा बारह हजार पांच सौ हो जाएगा ठीक है ना अब देखिए जो न्यू टैक्स स्लैब होगा ना अब यहाँ तक चलेगा न्यू टैक्स यही भी समझा देते हैं आपको अमाउंट निकाल कर बतानी होगी अब जैसे लिखा कि share of income from five lakh to ten lakh अगर पांच लाख से लेकर दस लाख यहाँ पे दिया हुआ ना लेकिन अगर जो न्यू टैक्स स्लैब वाला है ना इक्कीस बाईस वाला और तो इक्कीस बाईस वाले में क्या है ना कि ये पांच लेकर साढ़े सात है दस लाख की जगह पे साढ़े सात है फिर ढाई लाख होगा ढाई लाख पे आपको यहाँ पे टेन परसेंट जगह ट्वेंटी परसेंट की जगह न्यू टैक्स लैग ये ओल्ड वाला हम समझा रहे हैं आपको ठीक है ना ओल्ड वाला यही था कि पांच से लेकर दस लाख के बीच में कितने अमाउंट हो जाएगा पांच लाख हो जाएगा इस पांच लाख पे कितने अमाउंट मतलब कितने परसेंट के अनुसार आप कैलकुलेट करेंगे ट्वेंटी परसेंट लगता है पुराने वाले में लगता था अब क्या है कि यहाँ पे पांच लाख नहीं यानी कि पांच लेकर साढ़े सात के बीच में ढाई लाख होगा ढाई लाख पे दस परसेंट यहाँ पे टैक्स लगता है ठीक है ना तो आपको यहाँ ट्वेंटी परसेंट पुराने वाले का समझा रहे हैं इसलिए ट्वेंटी परसेंट और ट्वेंटी परसेंट पांच लाख निकालेंगे कितना होगा एक लाख रुपए हो जाएगा ठीक है अब उसके बाद है कि लिखा है more than ten lakh income अगर दस लाख से ऊपर जिसका भी इनकम हो रहा है ना तो उस पर यानी कि देखा जाएगा कि उसका टोटल इनकम कितना हो रहा था दस लाख साठ हजार रुपए दस लाख से कितना ऊपर अमाउंट जा रहा है साठ हजार रुपए सिर्फ साठ हजार रुपए बचा तो इस साठ हजार पे जो टैक्स लाइफ के अनुसार बोला गया है कि अगर दस लाख से ऊपर जिसका भी इनकम होगा तो उस पर थर्टी परसेंट का टैक्स लगेगा तो यहाँ पे देखिए थर्टी परसेंट का टैक्स लग रहा है ठीक है ना अब जो थर्टी परसेंट लग रहे हैं यानी साठ हजार पे थर्टी परसेंट हम लोग निकालेंगे जो साठ हजार इस साठ हजार पे थर्टी परसेंट निकालेंगे और थर्टी परसेंट निकालेंगे तो कितना अमाउंट आएगा अठारह हजार रुपये अमाउंट आ जाएगा जिससे अठारह हजार का आपको टैक्स को पेमेंट करनी पड़ेगी तो अब हमें क्या करना है टोटल अमाउंट निकालनी पड़ेगी ठीक है ना टोटल अमाउंट यानी टोटल इसको हमने काउंट किया हाँ मतलब इसको हमने ऐड किया ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए कि टोटल कितना हो गया दस लाख साठ हजार दस लाख साठ हजार हमें इनकम पेमेंट इनकम टैक्सेबल हो रहा था टैक्सेबल इनकम बन रहा था जिसपे हमें टैक्स को पेमेंट कर रहा था अमाउंट देखिए यहाँ पे ठीक है वही अमाउंट है तो अब इस अमाउंट पे टोटल टैक्स कितना बन रहा है कितना पेमेंट किया जाएगा स्लिप के अनुसार देखिए एक लाख इसको ऐड कर लेंगे हम ठीक है ना बारह हजार पांच सौ एक लाख अठारह हजार ये सबको हम ये ऐड करेंगे अगर न्यू टैक्स स्लेब रहेगा तो देखिए ऐसा हो जाएगा पांच से लेकर साढ़े सात फिर साढ़े सात से दस हो जाएगा दस से साढ़े बारह साढ़े बारह से पंद्रह पंद्रह से फिर ये हो जाएगा यहाँ पे जीरो ले रहेगा पांच रहेगा फिर दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस ऐसे चलेगा इस लेवल ठीक है ना नए वाले के अनुसार अब देखिए एक लाख तीस हजार पांच सौ ये हुआ ठीक है ना एक लाख तीस हजार पांच सौ रुपए ये अमाउंट बन गया लेकिन आप तो जानते हैं ना कि अलग से सेस भी लगता है और क्या लगता है सरचार्ज भी लगता है तो सरचार्ज का मामला यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा देखते हैं कि कौन आंसर दे रहा है अब देखिए जो दस लाख साठ हजार के अमाउंट है जिस टैक्स को पेमेंट किया जा रहा है इसमें बताइए आप लोग कि यहाँ पे सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा सरचार्ज पेमेंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा बताइए आप कौन बोलेगा सबसे पहले सौरभ क्या हुआ संजीव रुचि रोहित पुष्पा पवन कोई भी बोलो लोग किसी को भी नहीं पता बताया गया ना कि पचास <clears throat> पचास लाख से जब इनकम होता है उस पर सरचार्ज लगता है लेकिन जो शेष होता है शेष सबको देना होता है जो शेष का अमाउंट है ना ये सबको देनी होती है ठीक है ना यानी कि जो व्यक्ति एक रुपए भी टैक्स अगर पेमेंट कर रहा होगा ना उसको शेष भी अलग से चुकानी पड़ती है शेष का भी पैसे देने पड़ती है ठीक है तो अब देखिये <clears throat> इसी को एक्सप्लेन किया गया है नीचे में ठीक है ना अब देखिए फर्स्ट वाले में जो लिखा है ना लिखा है कि as per tax levy for the financial year 2020-21 the initial incomes of each person is 0% tax rate on 2.5 lakh rupees that is there is no tax on, on this part make a tax on this part of uh, the revenue of Benita zero zero ठीक है ना रुपीस यानी फर्स्ट वाले जो टैक्स है ना इसके बारे में बताएगा ऊपर वाले अमाउंट के बारे में ऊपर वाले अमाउंट क्या बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल बीस इक्कीस वाला है ना उसका स्लैब के अनुसार हर व्यक्ति की शुरुआती में टू पॉइंट फाइव लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो परसेंट टैक्स रेट लगता है यानी कि इस हिस्से पर कोई टैक्स नहीं लगना है तो विनीता के इनकम के इस हिस्से पर कितने रुपए बना तो आप देख सकते हैं जीरो जीरो रुपए बना है <clears throat> हुआ ना यानी कि सबसे पहले उनको जीरो रुपए पर आया तो जीरो रुपए टैक्स यानी कि उसको एक रुपए भी नहीं पेमेंट करनी क्योंकि और किसी को छूट मिलता है कितने रुपए पे ढाई लाख रुपए तो विनीता को भी ढाई लाख रुपए पे छूट मिलेगा जिसपे टैक्स रेट उनका जीरो होगा तो जीरो रुपए नहीं होगी ठीक है अब देखिए जो दूसरा है दूसरे में बोला गया है कि एवं that is an amount of 2.5 lakh to five lakh ठीक है there is a tax rate five percent within this slab दिविनीता two point five lakh make tax on this part of the revenue of Vinita uh, 12,500 rupees. Hundred rupees तो देखिए दूसरे नंबर में क्या बोला है कि इससे ऊपर <clears throat> यानी कि ढाई लाख से ऊपर बोला जा रहा है ना कि ढाई से पांच के बीच में जो स्लैब दिया हुआ है सेकंड वाले में बोला कि इससे ऊपर जो 2.5 लाख रुपए से पांच लाख रुपए तक के बीच में पड़ने वाले जो अमाउंट है ना उस पर पांच परसेंट के रेट के अनुसार रेट लगता है और इस स्लैब के अंदर विनीता के ढाई लाख रुपए पड़ता है और विनीता के इनकम के हिस्से पर और अगर फाइव परसेंट ढाई लाख के फाइव परसेंट निकालने पर बारह हजार रुपये पांच सौ रुपये बन रहे हैं और बारह हजार पाँच सौ बना सेकेंड वाले स्लाइड ठीक ठीक है सेकेंड वाले कॉलम में रो में ठीक है अब जो थर्ड वाला थर्ड में बोला कि नाउ दी विनीता ठीक है ना award five point sixty lakh five to ten lakh ठीक है ना from the next lakh with are deposit of five lakh this are tax at twenty percent make tax on this part of the revenue of Nita one lakh रुपए <laughs> ठीक है अब देखिए थर्ड में बोलेगा विनीता के पास बचते हैं पांच लाख साठ हजार रुपए तो अगला स्लैब में भी ये चला जाएगा ना यानी पांच से दस वाला जो स्लैब है ना पांच से दस वाला स्लैब में ये चला जाएगा ठीक है ना तो अब उसके बाद जिसमें विनीता के पांच लाख रुपए पड़ेगा उसके बीच में पांच से दस के बीच में पांच लाख रुपए पड़ेगा इस पर बीस परसेंट के हिसाब से टैक्स लगेगा और विनीता के इनकम के हिस्से पर टैक्स कितना बनेगा अगर निकालिएगा उसमें हाँ, तो आप निकालेंगे ट्वेंटी परसेंट तो आपका आ जाएगा एक लाख रुपए अमाउंट तो आपका एक लाख रुपए अमाउंट हो गया ठीक है थर्ड वाले कॉलम थर्ड वाले कॉलम अब देखिए चार चौथे नंबर में लिखा है कि the remaining sixty thousand will go to go into the next thirty percent uh, which has to be kept above uh, withdraw the a make tax on uh, this part of the income of Nita 80,000 18,000 अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि बाकी जो बच्चे साठ हजार रुपए है ना ये साठ हजार रुपए तो उस साठ हजार रुपए अगले थर्टी परसेंट वाले सिलाई में चले जाएंगे और जिसमें दस लाख रुपए की जो सारी अमाउंट होगी रख दी जाएगी ठीक है ना दस लाख अमाउंट छूट गया लिख लीजिए ठीक है दस लाख रुपए को रख दी जाएगी और दस लाख वाले जो लगे ना दस लाख तो खत्म हो जाएगा और बचेगा कितने साठ हजार रुपये बचेगा ना तो साठ हजार रुपये का थर्टी परसेंट के हिसाब से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अमाउंट तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा अठारह हजार रुपया ठीक है ना चौथे वाले में और पांच वाले में बोला कि at the tax to the parts of your income as per the four slabs एवं इन केस ऑफ वीता दिस आर सम ठीक है वन लाख यहाँ पे जो बात किया है कि one lakh thirty thousand five hundred ये अमाउंट अब बोला कि ऊपर के चारों स्लेब के अनुसार अपने इनकम के हिस्से पर जो निकली टैक्स है ना उसको जोड़ देनी है और इनका के मामले में इनका टोटल निकला है कितना एक लाख तीस हजार पांच सौ रुपए अमाउंट इनका बना है किसका इनका का जो पेमेंट किया जाएगा इनके द्वारा क्लियर ना तो ये था और इतना अभी तो हमने टैक्स के अनुसार जो कैलकुलेशन किए थे ये रहा ठीक है ना इसके अनुसार हमने निकाले हैं अब यहाँ पे कुछ रिपीट होता है कुछ सरचार्ज होता है कुछ सेस का बात किया जाए तो वो लगेगा कि नहीं लगेगा अब देखिए यहाँ पर कंसिडर रिपीट एंड सरचार्ज ठीक है ना यानी कि रिपीट और सरचार्ज के कैलकुलेशन भी देखी नहीं है अब देखिए रिपीट जो बोला गया है ना देखिए कि दी गवर्नमेंट सेपरेटली ठीक है प्रोवाइड्स डायरेक्ट एग्जामेशन यानी rebate up to 12500 in tax liability to such taxpayers uh, whose annual income is less than 3.5 lakh 3.5 lakh However, in his example, the annual income of Nida is more than that, so he cannot get the benefits of this rebate. ठीक है ना? अब देखिए रिबेट के बारे में जो बात कर रहे थे ना बोले थे ना कि जिसका साढ़े तीन लाख रुपए तक का इनकम होता है उसको बारह हजार पांच सौ रुपए का छूट मिल जाती है ठीक है ना तो अब विनीता का तो देख रहे हैं कि दस लाख से ऊपर चला जा रहा है दस लाख साढ़े हजार इनको टैक्स पेमेंट करनी है तो साढ़े तीन लाख रुपए तो हो नहीं रहा है तो इनको रिबेट नहीं मिलेगा जिसका साढ़े तीन लाख रुपए तक का इनकम होगा ना उसको रिबेट मिलेगा इसको नहीं मिलेगा विनीता को नहीं मिलेगा ठीक है ना ये इसका फायदा नहीं ले सकती है विनीता क्यों क्योंकि इनका दस लाख से दस लाख साढ़े हजार हो रहा है अगर जिसका इनकम साढ़े तीन लाख रुपए तक होता है ना उसी पे रिबेट मिलता है ठीक है ना इतने अमाउंट बारह हजार पांच सौ रुपए का आगे देखिए बोला गया कि सरचार्ज के मामले में लिखा है कि government collect a separate 10 percent surcharge on the tax liability in not on earnings ठीक है of this tax payer whose annual income exceeds 50 lakh अब देखिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि बोला कि गवर्नमेंट क्या करते हैं अलग से कुछ अमाउंट को कलेक्ट करते हैं बताया था ना कि सरचार्ज के मामले में सिर्फ उन टैक्स पेयर की जो टैक्स लाइबिलिटी होता है ना उस पर दस परसेंट सरचार अलग से वसूल करती है जिनकी सालाना इनकम पचास लाख रुपए से अधिक होती है अब देखिए सालाना जो इनकम होता है ना एक करोड़ से ज्यादा होने पर सरचार्ज की मात्रा बढ़ जाती है और कितना हो जाता है पंद्रह परसेंट जो होता है पंद्रह परसेंट उसका देना पड़ता है अगर पचास लाख से ऊपर अगर इनकम जा रहा होगा तो ठीक है ना अब देखिए अब देखिए इनसे अब बोला कि of surcharge of metre also not applicable as to annual income is less than 50 lakh in this way uh, tax tax of the winter payments एक लाख तीस हजार ठीक है यहाँ पे देखिए जो बोला गया है कि जो विनिता के मामले में देखा जाए कि सरचार्ज पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे तो विनिता पेमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे क्यों क्योंकि इनका दस लाख साठ हजार ही हो रहा है अगर इनका पचास लाख से अगर ऊपर इनकम जाता ना तब इनको पेमेंट करने की जरूरत पड़ती ठीक है इनका पचास हजार पचास लाख से ऊपर जा ही नहीं रहा है तो बताइए क्या विनिता सरचार्ज के अमाउंट पेमेंट करेंगी तो नहीं तो वही बोला कि विनिता पर सरचार्ज का मामला भी लागू नहीं होता है क्योंकि इनकी सालाना जो है ना पचास लाख से कम है तो इस तरह से विनिता की जो टैक्स लाइबिलिटी अभी भी कुल कितने एक लाख तेजर ही बची हुई है ठीक है ना अब देखिए शेष शेष को शेष के बारे में जानते हैं ना अब देखिए वो लिखा है कि एट शेष अब लिखा गया कि at cess and get final pay, payable tax ठीक है ना लास्ट में देखा जाता है कि जिस सेस को जोड़ते हैं और कोई अमाउंट ऐड करने के बाद लास्ट में जो बचता है ना लास्ट में देखते हैं सेस को हम जोड़ते हैं तब तो बोला कि सेस को जोड़कर अंतिम टैक्स लाइबिलिटी को तय करनी होती है ठीक है ना सबसे लास्ट में आपको सेस को जोड़नी पड़ती है अब देखिए यहाँ पे जो बोला है सेस के मामले में कि नाउ देर इज ठीक है turn to at cess in tax in the new financial year 2020 to 21 the government has made us mandatory 4% cess in the name of education and health cess in the last financial year ठीक है ना पिछले 19 से 20 it is 3% in the name of education cess अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सेस लेता है ना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट को सेस लगाता है अब टैक्स में सेस जोड़ने की बारी है तो नए फाइनेंशियल ईयर जो दिया हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने चार परसेंट एजुकेशन से हेल्थ सेस के नाम से दिया हुआ है लगाता है एक कंपल्सरी कर दिया है इसको ठीक है पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था ना यानी सत्रह अठारह अठारह उन्नीस था उसमें थ्री परसेंट ही लगा कर रखा था एजुकेशन सेस के नाम से अब देखिये नोट में भी जो लिखा हुआ है ना नोट में क्या बताया है लिखा है cess is monetary for all tax payer from small to large Sales is generated according to the percentage of your tax liability, not the percentage of your income. ठीक है after adding this sales separately to your tax liability you are able to decide the amount of the final income tax payment ठीक है ना अब देखिए नोट में जो बोला गया है बोला गया है यहाँ पे कि शेष छोटे से लेकर जो बड़े टैक्स पेयर्स होते हैं ना उनके लिए कंपलसरी होता है सिर्फ आपकी टैक्स लाइबिलिटी के परसेंट के हिसाब से निकलता है न कि आपके इनकम के परसेंट के हिसाब से क्लियर आपकी अपनी मतलब टैक्स जो लाइबिलिटी होगी ना उसका शेष को अलग से जोड़ने के बाद आप अंतिम रोज से इनकम टैक्स चुकाने की अमाउंट तय कर पाते हैं ठीक है अब देखिए लास्ट में विनिता विनिता के मामले में बोला गया यहाँ पे कि क्या करेंगे या कि इनके in of Vinita this will यानी five thousand two hundred twenty ठीक है इस अमाउंट का तो अब उसमें क्या कर लिया जाता है इस अमाउंट को जोड़ लिया जाता है जोड़ने के बाद ये अमाउंट हो जाएगा लिखा है कि दैट मींस इग्निता will finally have to pay एक लाख पैंतीस हजार सात सौ बीस रुपए ठीक है as tax to the government तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना देख रहे हैं ना क्या विनीता के मामले में क्या बोला गया है बोला कि विनीता के मामले में उसके एक लाख तीस हजार पांच सौ रुपए जो है ना वो टैक्स पर चार परसेंट के हिसाब से शेष बनेगा तो पांच लाख सॉरी पांच हजार दो सौ बीस रुपए और इस सेस को टैक्स में जोड़ देने पर आपका कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट एक लाख पैंतीस हजार सात सौ बीस रुपए ठीक है ना यानी कि विदिता को अंतिम रूप से एक लाख पैंतीस हजार सात सौ बीस रुपए सरकार को टैक्स के रूप में चुकाने पड़ेंगे ठीक है तो इतने आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा